Ce am vrut eu să aduc înainte a fost uh, puterea relațiilor. Uh, nu știu dacă e un vis sau dacă e o idee prea ideală, dar m-am gândit la lucrul ăsta, la o situație în care, de exemplu, nu e, e în spital și ce, ceea ce mi s-ar părea foarte fain să se întâmple ar fi ca, să, ca omul ăla să fie sfocat, cu dragostea care ne-a oferit să putem să-L fiecare, să nu ne fie rușine sau jenă. E așa mi-ar plăcea să putem să ne știm și să ne cunoaștem. Să lăsăm, nu știu, barele de rușine, mi de multe ori mi rușine să vorbesc cu cine, cu frații din, din biserică, cu tinerii care nu să ne fie ușor. Ceea ce am, mai adus la tinerii astea a fost ca ceea ce facem noi aici să fie autentic. Cuvântul ăsta a fost mult pomenit toții ce înseamnă autentic. Vrem ca ceea ce vedeți voi aici, ceea ce se întâmplă în sală să fie autentic. Um, mesajul care îl vorbim să fie autentic de la noi, relațiile trebuie să fie autentice și tot ce se face aici să fie 100% nu românesc, ci de la Dumnezeu. Uh, mi-a plăcut o chestie ce a zis și pe aia vreau să mă duc iar înainte. Chestia că noi nu putem să răsplătim Domnului și așa e. Odată a zis un pastor o poveste care nu m-a, pot să zic că m-a marcat, dar mi-a clarificat super mult situația. Și asta vreau să vă spun și eu acum. E ceea ce a zis el, a zis că noi nu putem să respectim Domnului deloc înainte. E ca și cum eu aș ține acum în o cheie de la Porsche, 911, și aș spune, Sergiu, pentru tine, ai cântat super. Mi-a plăcut. Uite, îți dau ultima serie de Porsche 911 și pot să mergi cu ea. Și se zice, vai, mulțumesc. Și se caută în buzunare și îmi dă și mie înapoi. Uite, am 5 lei și eu, dar uite, îți dau înapoi, că așa mai bucurat că mi-a dat porsche de asta. Exact așa face de multe ori și noi cu Domnul. El zice că ceea ce ne pregătește, urechile n-a văzut, ochii n-au văzut, urechile n-au auzit și dacă ne putem imagina, cine vreți să-i dăm cinci de pe chestia asta, e bine nu puteți, dar ce puteți să dați înapoi dragostea, care se manifestă în lucruri care le faceți zilnic. Echipa, să nu zic echipa, oamenii care s-au gândit puțin, puțin pentru lucrurile astea să ne-am întâlnit iarăși tot la fel puțin. Suntem doar niște oameni simpli. Dacă veniți aici să ne vedeți pe noi sau să așteptați ca noi să fim fantastic să știți că nu, nu veniți cu scop potrivit și sau veniți degeaba. Ceea ce vrem să afișăm aici e doar de Dumnezeu. Amin. Și cu gândul ăsta ar trebui să veniți. Dacă veniți cu gândul ăsta, eu zic că noi suntem magnifici, cei care stăm aici. Și voi. Așa că gândul ăsta mi-a plăcea să veniți.